Gaur goizen gauza bat gertatu zait, ogun, gauza bat gertatu da, eta horri buruz hitzaiteko gogoa daukat. Igual zuetako batzu itxorrada bat irutuko zaizu esplikatzen detenen, baina bueno, nola hau nere kanala dan eta nik nahi deten nahi buruz hitzaiten deten, ba horri buruz hitzai nahi dut. Kontua da, gaur goizen jo naizela tabakalera lanea, Be, hor dago ubik izeneko leku bat, da oso espazio handi bat, gune diferentetan banatuta, ba, daude ordenadorek, dago bideo grabatzeko leku bat, daude mailak lana itzeko, oso ondo dago espazioa. Ba, bueno, goizen jo naiz horrea lan pixkatitea eta mai baten jarri naiz ta mai horren ondon dago espazio bat da etxe moduko bat, ustetin bernadero deitze zaiola, e, alkilatu dezakezuna, ba hor barrun lasaiago egon eta lanak itzeko intimitate pixkat ematen dizu leku horrek, baina alare ez dago insonorizatuta, oza, pixkat altu itzaiten balin badezu barrun, kanpo nentzun Ba, bueno, esan bezala, mai baten jarri naiz lanen, atera ditut trastok, eta, bueno, ba, ondoko inbernaderon zeuden bigizon, kriston volumenen hitzeiten, egiten. Ematezun taberna baten entzeu dela. Ja, bueno, ba, lanen hasi naiz, eta nola oso altua izian hitzeiten, ba, pentsatu, bueno, ba, musika jarriko eta aurikularretan, eta jazta. Baino, alako baten konturatu naiz zeri buruz daizian hitz egiten. Ba, berrogeita mar urte inguruko bigizon hauen arteko elkarrizketa, hasi da e, bakoitzaren bizitza sentimentalaren errepaso batetikan, eta hortik eh, bukatu du dibortzioi buruz hitz egiten, eta bueno, ba, hortik ba, betiko diskursoa. Emakume guzti berdina dira, psikologikoki matxakatzen zaitue, hotzak dira, kalkulatzaileak, maltzurrak, Gizonak ez, gizonak asko ere noblego gogea, gizonak ez, ez deuola jokatzen, gure artena sarritze baldin mageare seitun konpontzen ditu, emakumek ez. Emakumeren bat igual egongo da diferentea, baina azkenen denak patroi berdinekok dira. Eta ni, bakabreatuta, noskiz ezoaz leku batea, lasaitasun pixka bat egongo dana, ez erabateko isiltasuna, baina lasaitasuna bai, eta gaina olako mierdak entzumer balin badituzu onduan, ba ez, Eta orduan azaldu da emakume bat, ba ubiken lan egiten duna edo bertako arduradunen bat beste neska bati gauza batzuk erakusten eta entzun du ze volumenen zebiltzan, ez da konturatu zerta zaizian hizketan, baino sartu da esatea mesedez volumen bajugon hitzaiteko. Eta atera danian, ba behiratu dit eta eskerrak eman dizkiot eta ja komentatu diot, hombre, eske gainea volumenaz aparte aizia leukitzen elkarrizketa bat, entzuteko mokoa. Orduan beha galdetu dit, ber, zeri buruzan elkarrizketa, danik esplikatu diot pixkat, eta seitun, buelta erdia hartu eta berriz jonda beraien gana, eta esan die, leku hortan ez dala olako errespetu faltaiko onartzen, horrea jendea lanea dijoala eta mesedez errespetatzeko. Horraitu dia minutu batzutan hitz egiten ze bi tipon erreakzioa ba bueno, esperotakoa izan da. Bere adierazpen askatasunaren kontrako eraso bat zala hoi eta bere iritzia zala eta errespetatu behartzala eta bar eta bar eta bar. Ba bueno, arduradunak oso ondo, ba, esan die, olako errespetu faltaik ez on hartzen hor, eta berriz atera danen, ba, nere gana etorri da bueltan, eta esan dit, ba, berriz ere olako zerbait ikusten baldin badet, edo entzuten baldin badet, mesedez, momentun bertan abisatzeko, ba, joera horiek mozteko. Eta, bueno, ba, hoxe da gaurko bideon kontatu nahi nuna. Takit, zeiruitza zait batzutan, ohitura daukagula kejatzeko edo zerbait txarra esateko eta batzutan aztuite zaigula zerbait positiboa iruitza zaigunean ere komentatzea. Eta bueno, ba, tabakelerako edo ubikeko arduradun honen jarrera honeako harritu nagunez, ba, ipatu nahi nun. Bi gizonen arteko elkarrizketak kabreatu nau, bainoen hau harritu. Ez te Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengor arte. Aio!